Hi! It's been wild. Hello! Welcome back to my channel. My name is Fran Cantanchin and welcome back to Non Marugo NSED SMP <laughs> Episode 3. Hi! Hello! So, yun. Um, bali, wala ako sa world ng Don Maruko kasi end season na. And hindi ako nakapag-prepare ng mga pwedeng eclipse para ilagay doon. Especially, nagkasakit ako. So, yun. Um, ang mangyayari ngayon sa, sa, sa episode na to, um, mapakita ko sa inyo yung mga last process ko na build saka time slap. <laughs> yan. Um, Kasi di ko na rin kayo matutur sa nagawa home build kaya puro time slap ang mangyayari. <laughs> so yun, gumawa ako ng storage ko na hindi ko nagamit. Susunod, <laughs> mamanwal na lang ako. <clears throat> Excuse my voice. Hinawakan ako ni Ate Chia. <laughs> so yun, um, ah, bali, manonood tayo ng time-snap ng ilang minuto. So yun, I hope to enjoy my intro. <laughs> so yun, tara, panoorin natin on time-slap ko. Bye! Hi! Hi! you. Thank you. you. Hindi ba kayo nantok sa <laughs> time slot natin na pahaba? So, yun. <laughs> Hindi ko alam kung may natuwa ba or may nainis dahil sa sobrang haba ng time slot ko. <laughs> so, yun guys. Yung ginawa ko last time ay exit far which mean na uh, nakatangis ka tayo ng ilay na kayo. so, ngayon, ay nasa season 3 na ang Gunmai. What's my eyes? What's happened to my eyes? <laughs> so, yun. Um, guys, uh, mag-upload pa ako ulit. Asahan niyo mag-upload ako ng weekly dahil sa maghahapon ako. Uy, so ganda. Oh my gosh, iba-iba pala yung mga snow. So, ilaw nakita. So guys, saan nyo oh, ang gusto ah, mag-build mag si Ate Ren sa season 3? Sa snowy mountain? Like this? Or just vanilla biome lang? Saka ano kayong magandang klase ng ibibuild natin? Ah, uh, suggest kayo para hindi lang isa yung isa lang yung tema natin. So, yun. So guys, natapusin ko na yung episode natin dito ngayon. And then, I hope na mag- nag-enjoy kayo sa napakahabang pangyayos at wala tayo sa kidnap or na hold up. So I hope na may na makuhold up pa tayo sa next episode. <laughs> so yun guys, thank you for watching. Thank you sa subscriber ko ngayon. Which means, so yun guys, thank you and see you on next episode. Bye!